Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Oyunumuzun sesini kısalım. Evet arkadaşlar, diğer diğer olmuyordu. Evet doğru söylüyorsunuz. Böyle oluyordu. Şu arabaya girelim mesela. Arkadaşlar 2000 HP yapmışım pardon. Buradan değiştirelim. Değiştirelim. Mesela şu Dodge 2000. Bu 2000 değil herhalde. Şunu alalım mesela ben öyle. Güzel gözüküyor. Niye almadık? Kaç HP? 1 HP 3 NM. Arkadaşlar buraya yeniden giriyoruz. Dur ben böyle gelecektik. 900 de HP'ymiş bu da. Hatta şöyle yapalım. Gel kedi gel gel. Şu araba alalım. Bu arabayı hiç yükseltmedim görüyorsunuz. 102 102 554 MN. <laughs> Buradan kar parkingi seçiyoruz. Arkadaşlar burası çok önemli. Buradan bütün hepsini seçiyoruz. Bunların hepsi seçiliyor diyor. Sonra bak sağ tarafta arkadaşlar şu arka planı gri olan sağ tarafta başlat butonu var. Ona basıyoruz. Sonra 3 noktaya basıyoruz. Buradan şu bu da buna bir kere tıklıyoruz. Sonra çalıştır diyoruz. Bekliyoruz. Başla diyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Tamam diyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar buradan parayla sınıf falan yapabilirsiniz. Ufo araba falan var. Mesela ufo arabayı yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazen olmuyor. Buradan yeniden başlat diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar buradan 1HP bakımda diyor. 1HP'ye tıklıyoruz. Ve 8'i hemen almayın arkadaşlar. Bakın GG'ye. O üstündeki şey dolacak bütün hepsi. O yüzden 1-2 dakika beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar birincisi de oldu. ikincisini de bekliyoruz. Evet şu an oldu. tunike giriyoruz. Buradan şu motor alıyoruz. Buradan 360 oldu. Niye öyle oldu? Ha, 4 almışız. 8.5'ü alacağız. 4 almayacakmışız. En sağdakini alıyoruz. 50 binlik. Bir HP 3000 NM. Gördüğünüz gibi. Gearbox ayarlarını da şey yapıyoruz. Ekleyin. Şurada tofaşımız var. Bu tofaşımız da bir HP 3000 NM. Gördüğünüz gibi. Kral geri dönelim. Vites ayarlarımızı da böyle yapıyoruz. Bekliyorum. Siz ekran fotoğrafı alıp aynısını yaparsanız bekliyorum bekleyin. Bu komple bu. Bekledim. Tamam şimdi bu tofaşı sürelim. O arabayı da sürebiliriz istiyorsanız. Durun bekleyin. Bunu da süreriz. Ama vites ayarı yok işte onda. O yüzden buna giriyoruz. Aynı zaten görüyorsun. 3000 nm. 3000 nm. 1'e hiçbir 3000 nm. Tofaş'a geliyoruz. Tofaş'tan dediğim gibi aynı şu vites ayarlarını yapıyoruz. Start diyoruz. Online game. Gördüğünüz gibi 45-30 tane fin almışım neredeyse. Birisiyle daha yarışırız.